ibland jag frågar fråga lärare, vad betyder det, vad betyder det och vad betyder det, vad menar du det här? Och de förklarar igen, men jag förstår inte fortfarande. Och jag, um, jag är arg på mig själv. <laughs> men eh, ja, det är så ibland.